माली भाई इन दिनों इंटरनेट पर एक चार लड़कियों की वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें गजेंद्र वर्मा के गाने इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता गाने पर गंदे इशारे कर रही है इन लड़कियों के घर वालों को जब ये बात पता चली तो इनके साथ इनके घर वालों ने कुछ ऐसा किया मतलब, लेकिन इसके बाद भी ये लड़कियां नहीं मानी और एक और वीडियो बना डाली जिसके बाद यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया सौ बार शुक्रिया हंड्रेड बार शुक्रिया बिलियन बार शुक्रिया तुम जैसे चूतियों का सहारा है उनके घर वालों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया माँ बाप ने इन्हें पढ़ने भेजा है और ये लड़कियाँ यहाँ लोगों को घाटे समझा रही है वैसे तो ना जाने इन लड़कियों ने कितने लोगों का चुतिया काटा होगा और यहाँ लोगों को घाटा समझा रही है अब इसमें किसका कितना घाटा हुआ ये बात तो आप भी जानते हैं अभी अभी एक खबर आई कि इन लड़कियों की हरकत को देखकर इनके माँ बाप ने इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया है अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं बता सकते वैसे ये वीडियो इस गाने पर सही मैच नहीं कर रहा इस वीडियो के लिए सही गाना तो ये है के चक्कर में मेरे लोड़े लग गए इन लड़कियों की पहली वीडियो देखकर लग रहा था कि इन्होंने गलती से ये वीडियो अपलोड कर दिया है लेकिन इनकी दूसरी वीडियो देखकर लग रहा है कि इन्होंने जानबूझकर फेमस होने के लिए ये वीडियो अपलोड किया है वैसे पीछे खड़ी इन तीन लड़कियों को देखकर लग रहा है कि ये कोई सस्ते से करके आई है सोल्यूशन कब से पी रहा है बेटा तू जय कोई दो तीन साल से दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं म्यूजिकली ऐप पर तो इससे भी हाई लेवल की बकचोदी वाली वीडियोस पड़ी है तो आइए देखते हैं कंपटीशन किया था मैंने फैंसी ड्रेस की थीम थी फ्रूट सैलेड भाई मेरी दादी ना लौकी हाँ? बन के आई थी और मैं शकर <laughs> कर फिलहाल तो खबर आ रही कि इंटरनेट पर अश्लीलता और गंदगी फैलाने के जुर्म में इन चारों लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मेरे हिसाब से तो ये गलत है आपको क्या लगता है पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके सही किया या गलत मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद